हेलो हेलो कल मेरा करवा चौथ का व्रत है हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो क्या व्रत है मेरा करवा चौथ का अरे हाँ हाँ मैं खुलवाने आ जाऊँ तुम्हारा पास क्यों दिक्कत दे रहे हो अरे व्रत तो मैं कथे की शक्ल देख के भी खुलवा लूंगी तुम्हारी और उसकी शक्ल में कोई फर्क थोड़ी oh, no. अरे तुम तो मेरे से क्या चाहते हो तो मैं करूँ क्या तो करना क्या कल तुम भी करवा चौथ का व्रत रख रही हो मुझे इतना पता है मतलब मैं फास्ट रखूँ मैं कोई लड़की थोड़ी ना हूं तो फास्ट रखूंगा तो क्या हुआ आजकल के लड़के किसी लड़कियों से कम है धूप में निकलते नहीं है लड़की से ज्यादा कंडीशन लगाते हैं चुपचाप व्रत रख लिए वरना टांगे तोड़ दूंगी ठीक है ठीक है क्या लड़की है क्यों ये उम्र बढ़ाने के लिए बढ़ सकती है ये बढ़वाना अच्छा चाह रही है मम्मी जरा चाय ले आना हेलो हेलो चाय पीने तो नहीं जा रहे हो ना तुम्हें याद है ना कि आज तुम्हारा फास्ट है ओह oh, नो no. ले चाय पी ले मैं आगे पीऊंगा नहीं पिएगा अच्छा सुन मैंने आज तुम लोगों के लिए गाजर का हलवा गाजर का हलवा मूंग का हलवा मूंग का हलवा और पूरी और सब्जी बनी हुई है शिवपत निकाल चुपचाप क्या फटाफट नहा किया बस अभी नहा के खाता हूँ हेलो ये कुत्ते की तरह तुमने जीप क्यों बाहर निकाल के रखी हुई है तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा आज फास्ट है oh, no. की एक बूंद भी अगर तो चली गई ना तो बता रही हूँ गोली चल जाएंगी गोली ठीक है और ब्रो व्हाट्स अप सब बढ़िया एकदम बढ़िया है साइकिल के तो तेरे बाबा बज रहे हैं तो ये कैमरा सबका बंद कर लिया है क्या क्या कर आंटी बस ऐसी मजाक के बात कर रहा था ये क्यों हंसने आकर बहुत घबराते ठीक है देख लूंगी मैं तुम तो लोगों को अबे यार चलते हैं भाई हम लोग खाने चलते हैं नहीं यार क्यों हो गया यार वैसे भी मेरा पेट भरा हुआ मैंने बस अभी खाना खाया था छत तो पे बैठ गया पे मैं जा रहा हूं ठीक है बाय बच्चा मुझे मिलने चल तुमने कुछ खाया तो नहीं <laughs> नहीं मैंने कुछ नहीं खाया पेट की हालत बेकार हो गई भूखे अच्छा एक कम कम खा लो तुम्हें भूख लगी है तो सच्ची में खा लूं ठीक है मम्मी यहाँ नीचे कुत्ते की तरह तो क्या खाऊं हेलो मैंने बिस्कुट खा लिया क्या तुमने खा लिया ओह oh, नो